А, меня зовут Артем, и я сегодня сыграю вам на открытом, а, в общем, музыкальном, но не только контроллере, который называется Маном. А, вообще, Женя меня попросил немножко о нем рассказать, но я, наверное, расскажу кратко, если кому-то интересно, в общем, попробовать Маном и узнать, как он работает, то просто можете, да, ко мне потом подойти, как сказал Савелий, а вот именно, да, вот в этой части. И я уже расскажу о нем подробнее. Вообще, Маном это э, Open Hardware по определению и помимо того, что вы можете купить Маном у производителя, вы можете его собрать сами по открытым исходным э, схемам, рисункам печатных плат и, в том, и код использовать, который тоже открыт. Э, сегодня я буду играть а, используя также открытое программное обеспечение, не совсем у меня свободное ПО используется в музыке, но, а, в общем, немножко покажу вам также в действии свои мономные приложения, которые вы можете скачать на моем GitHub. А, да, если кому-то будет интересно, то адрес GitHub тоже можете взять у меня. Значит, ну и, наверное, я, пожалуй, начну. Amém. покажет вот ту штуку, которая... А, на экране сейчас вы видите, а у меня, собственно, все, спасибо.